ха, хю. Ха, хюа, хю, хю. Ах, аха, абха, алаха, алымха, амхач, абахча, ахауа, ахапы аҳара аҳәа аҳәыс аҳәызба аҳәыҳә аԥҳәыс аиаҳәшьа аԥҳәызба ахыра, ашәаҳәара аԥҳәызба ԥшӡа аҳауа бзиа Амхаджду. ду. Уара аԥҳа Ай Ааи, дсымоуп. Илыхьӡузеи? Ҳамида лыхьӡуп. Ари аԥҳәызба ԥшӡа дызусҭада? Амра лоуп. Илыжәлоузеи амра? дгәыжә ԥҳауп. аҵы сыбжьы уаҳауама? Ааи, исаҳауеит. Уи ашәа аҳәоит. Инал иаҳәшьа илыхьӡуи? Кама лыхьӡуп. Кама лаҳәшьа илыхьӡуи? Амра Лыхцуб.